Kuala Kencana, kota mandiri di Kabupaten Mimika. Jaraknya 20 km dari Timika. Begitu masuk kawasan ini terhampar suasana yang hijau, bersih, rapi, tertata, aman dan nyaman. Yang paling menarik, tata kotanya kali ya. Karena kalau kita lihat kota di khususnya di Kuala Kencana ini berbeda dengan kota-kota lain yang ada di Indonesia. kembali diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tahun 1995. Kolak Kencana ini diresmikan oleh Presiden Soeharto, waktu itu Presiden kedua almarhum. Apa yang menonjol dari kota ini yang bisa dijadikan rujukan membangun kota baru, termasuk calon ibu kota baru Republik Indonesia? tidak ada tiang listrik maupun tiang telepon. Semua saluran listrik dan komunikasi tertanam rapi di dalam tanah. Memiliki sistem saluran air kotor yang lalu disalurkan ke pusat pengelolaan limbah. Sampai dengan sekarang ini belum pernah kalau kencana terjadi banjir. Yang berikut lagi sistem um, apa namanya pengkabelan. Kalau kita lihat misalnya kalau di luar di luar kota di Indonesia biasanya kita lihat kabelnya itu ya ber apa namanya ber, berjuntai ya di atas kalau kita lihat di kolam Kencana tidak ada dilengkapi fasilitas water treatment plant yang mengubah air keran bisa langsung diminum pengelolaan air kita di sini uh, itu ada namanya water treatment plant itu airnya dikelola sedemikian rupa sehingga ketika masuk ke rumah-rumah uh, warga ataupun ke kantor-kantor itu bisa siap diminum area hunian, perkantoran, sarana publik yang rapi. Hunian juga terbagi antara barak, rumah tapak, dan apartemen. Pemukimannya di ditempatkan di satu eh, area area tertentu memang daerah pemukiman kemudian daerah perkantorannya juga ada di sana fasilitas lengkap seperti sekolah klinik masjid gereja dan beberapa fasilitas olahraga seperti kolam renang lapangan basket, lapangan golf, dan lainnya menunjang kualitas hidup penghuni. Fasilitas ada hampir seluruh olahraga, seperti misalnya lapangan sepak bola, kemudian basket, badminton, tenis, kolam yang ada di belakang saya. Ada di daerah dalam sini ada gym, ada treadmill kardio, dan juga ada ruang aerobik. Hampir semua 100% ada di sini semuanya free tanpa biaya. Fasilitas tambahan seperti mall, hotel, restoran, kafe, dan supermarket. Pemeliharaan kawasan secara rutin kita ada departemen yang namanya Departemen PHIC. Mereka bertugas itu untuk melakukan pemantauan ya secara uh, secara menyeluruh di area perusahaan eh, secara khusus di Kuala Kencana. Jadi mereka uh, biasanya akan melakukan monitoring. Ibu kota baru Indonesia pasti bisa lebih hebat dari kota kecil. Kuala Kencana di Mimika.